hammaga avvalambor bir assalomu alaykum bugungi bo'limda sizlar bilan xudo xohlasa tak ya'ni e, ochib bo'limini ko'rib chiqamiz och bilan ishlash uchun e, och o'zi nimaga kerak va buni pin boxdan nima farqi bor deb so'raydiganlar uchun och bizaga e, masalan kiyim o'zini bir biriga tik berish ya'ni muzlatish emas bir biriga ulab berish vazifasini bajaradi ho'p buni hozir amalda ko'rib chiqamiz bir nechta variantlari uning uchun birinchi sen bo'limiga kirib turib simulation properties dan gravityni nol qilib qo'yishlarini so'rab qo'ygan bo'lardim. Xo'p, bu videoni 2-3 marta olishimga to'g'ri keldi. Ovoz bilan muammo bo'lgan ekan, ya'ni mikrofonim o'chib qolgan ekan. Xo'p, hozir shuning uchun e, simulation properties menda -9800 e, emas, 0 bo'lib turgan edi. Xo'p. Birinchi mana edit tagga kiramiz. E, edit tagdan keyingisiga tagga kiramiz. Misol mana bu tomon bilan va tomon ikkalovini bir biriga ulab berdingiz probelni o'sirgan de u bizada o'sha ikkita yuzani bunaqa holatda bir biriga to'lg'ich yordamida ulab beradi hop manda hozir pattern juda katta ekan distance al. hop qirq qilaman simulyatsiyani ki. hop bu e, instrument yordamida hozir bir nechta hop bunaqa to'ng'ichlarni hosil qilib ularni bir biriga yopishtirib chiqamiz mana bu e, instrumentni ham foydalansa bo'ladigan joylari ko'p xudo xohlasa amaliy darslarda yana bir ko'rib chiqarmiz e, ishlatarmiz ana bitta narsa deyolmayman lekin kerak bo'lib qolishi mumkin ho'p mana masalan o'zinglar xohlagan joylardan xohlagan burchaginglarda tiksanglar bo'ladi holatlarda edit tag yordamida misol mavjud e, yuzalaringlarni sursanglar yoki o'zgartirsanglar bo'ladi mana e, blavkalarni e, ya'ni to'ng'izlarni joyini o'zgartirishga bu sizlarga simulyatsiyada bemalol o'sha narsalarni birga yig'ib berish imkoniyatini hosil qilib beradi mana buni bu oynada ham amalga oshirsanglar bo'ladi mana masalan hammasini bitta nuqtaga yig'amiz aslan holatda mana bunaqamizni materialimizni yig'ilinib olibdi ho'p bundan keyin stakan avatar ya'ni masalan bizada bitta avatar bo'lsin deydi masalan anaqa janob ko'raylik marvel yoki shunga o'xshagan super qahramonlarni ko'rgan bo'lsanglar ko'pida orqa tomonida supermenda masalan orqasida anaqa hilpirab turadigan kiyim bor o'sha narsani hozir sizlar bilan hozir qilib olamiz buni bitta material olib oldik istalgan o'lchamligi normal ko'ramizmi va takon avatari bosib birinchi bunga e, va misol mana bu yoq yuzasini bu yog'iga va bu yog'iga olib kelib qo'yamiz probel bosadigan bo'lsam bu manda shu joyga mana yig'ilinib bunaqa narsa hosil bo'lyapti hozir gravitatsiyani yoqadigan bo'lsam bu narsa yana ham yaqqol ko'rinadi mana uchib ketayotganga o'xshab turibdi hozir hmm. simulation xatar kerak emas bizga simulation properties minus topilgan qo'yamiz qadar bitta bosilgan bo'lsak o'sha narsa mana hosil bo'ldi o'zida ko'rayotgan ediki bunaqa narsalarni hosil qilsanglar bo'ladi ya'ni e, to'ng'ich yordamida misol e, endi buni dizaynerlar ko'proq bilsa kerak keyin dizaynerlari qatla ishlatishi umuman olganda mana shunaqa narsalarni bemalol bir biriga to'ng'ich yordamida tikib qo'ysanglar bo'ladi hop bundan keyin yana bitta instrument bor balkim kerak bo'lar balkim kerak emas men ham hozir ko'rsatib ketaman hop line avatar degan narsa bor unda ham misol avatarni o'zini ustida kiyim chizib bo'ladi masalan deylik mana bunaqa bunaqalar hosil bo'lsin masalan undan keyin on bosib tanlaymiz enter bosadigan bo'lsak bizga o'sha joyda material hosil qilib beradi mana hop simulyatsiyani bosadigan bo'lsam material pastga tushib ketib qoladi chunki bu hali xotirlanmagan umuman olganda mana mana shunaqasiga material hosil qilsanglar bo'ladi hop ortiqcha hammasini hamdan tanlab turib har bitta o'sha instrumentda o'zini tool yordamida tanlab o'chirib tashlashingiz mumkin bo'ladi masalan mana buni olsani ham hop undan keyin materiallarni o'chirib tashlaymiz Xullas, bugungi dars baholi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarda yana ko'rishguncha xayr-salomat bo'linglar.